I am at home. I'm at home. I am یعنی من هستم. At در home خانه. I'm at home. من در خانه هستم. I'm at home. I'm at home. Look at me. Look at me. Look یعنی نظر افکندن یا نگاه کردن. در اینجا در ابتدای جمله اومده ساختار امری داره. at به یا به سوی می من مرا. Look at me یعنی به من نگاه کن. Look at me. Look at me. Excuse me, but I am tired. Excuse me, but I'm tired. Excuse یعنی مورد اف قرار دادن یا بخشیدن می مرا Excuse me یعنی مرا ببخشید یا مورد اف قرار بدید But اما I am من هستم Tired Tired یعنی خسته جسمی خسته فیزیکی Excuse me but I'm tired منو ببخشید اما من خسته ام Excuse me but I'm tired Excuse me but I'm tired I was tired but I kept studying I was tired But I kept studying. I was tired یعنی من خسته بودم. Was گذشته فعل is. I was tired یعنی من خسته بودم. But اما I kept studying. من به مطالعه کردن یا درس خواندن ادامه دادم. Study یعنی مطالعه کردن. Studying حالت ing فعل study. I kept studying یعنی من به مطالعه کردن ادامه دادم. I was tired but I kept studying. من خسته بودم اما به مطالعه کردن ادامه دادم یا درس خواندن را ادامه دادم. I was tired but I kept studying. I was tired but I kept studying. We are learning English. We are learning English. We ما are هستیم learning در حال یادگیری We are learning یعنی ما داریم یاد میگیریم English زبان انگلیسی We are learning English ما داریم انگلیسی یاد میگیریم We are learning English We are learning English. We are here. We are ready. We are here. We are ready. We are یعنی ما هستیم here اینجا. We are هستیم ready آماده. We are here. We are ready. ما اینجاییم. ما آماده ایم. We are here. We are ready. We are here. We are ready. Jack lost his job. Jack lost his job. Jack یعنی آقایی به نام جک. Lost از دست داد گذشته lose از دست دادن و میشه lost گذشتش. His مال او مربوط به اوی آقا جاب شغل کار در اینجا هز برمیگرده به جک مال اوی آقا که در اینجا میشه جک جک لاست هز جاب یعنی جک کارش را از دست داد جک لاست هز جاب جک لاست هز جاب His وایف an American. His wife is an American. His wife یعنی همسر اوی آقا is است an آرتیکل an یعنی یک و به این دلیل از آرتیکل an استفاده میشه چون حرف اول از کلمه بعدیش که میاد صدادار گفتاریه یعنی ا در American پس میشه an American His wife is an American یعنی خانم او یک امریکایی است His wife is an American His wife is an American. I come from Canada. I come from Canada. I come یعنی من میآیم from از کانادا کانادا I come from یعنی من اهل فلانجا هستم شما میتونید کشور خودتون رو در اینجا بیان بکنید I come from Canada یعنی من از کانادا میایم من اهل کانادا هستم I come from Canada I come from Canada How far is it from here? How far is it from here? How far یعنی چقدر دور. How یعنی چگونه یا چقدر. Far یعنی دور. Is است. It اون جاهه. اون جای مشخص که داره در موردش صحبت میکنه و سوال میپرسه. From As here. اینجا. How far is it from here? یعنی آن چقدر از اینجا دور است آن مکان چقدر از اینجا دور است How far is it from here How far is it from here It is not my fault. It's not my fault. It's not یعنی آن نیست. It is یعنی آن است و it's not در اینجا not برای منفی کردن استفاده شده یعنی اون نیست یا آن نیست my fault fault یعنی اشتباه یا تقصیر it's not my fault یعنی آن تقصیر من نیست یا خیلی ساده تر تقصیر من نیست اشتباه من نیست it's not my fault it's not my fault I am not from here. I'm not from here. I'm not یعنی من نیستم. I am یا I'm یعنی من هستم. I'm not یعنی من نیستم. From as here اینجا. I'm not from here یعنی من اهل اینجا نیستم. I'm not from here. I'm not from here. Let us go by car. Let's go by car. Let us یعنی به ما اجازه بده یا تو فارسی میگیم بیا مثلا فلان کار رو بکنیم. Go رفتن. Let's go یعنی بیا بریم. by توسط یا با یا به وسیله کار ماشین Let's go by car بیا با ماشین برویم Let's go by car Let's go by car. May I pay by credit card? May I pay by credit card? May یعنی ممکن بودن. May I یعنی آیا ممکنه مثلا من فلان کارو بکنم؟ Pay پرداخت کردن by توسط یا با یا به وسیله credit card credit یعنی اعتبار card یعنی کارت تو فارسی ما میگیم کارت credit card یعنی کارت اعتباری may I pay by credit card یعنی آیا ممکن است من به وسیله کارت اعتباری پرداخت کنم may I pay by credit card may I pay by credit card This is Julie. She is my girlfriend. This is Julie. She is my girlfriend. This Yani in is asked Julie. اسم خاص به نام جولی و همونطور که میبینید حرف اول به صورت بزرگ نوشته شده. She اوی خانم is asked my girlfriend. دوست دختر من و همونطور که میبینید در اینجا زمیر شی برمیگرده به جولی This is Julie. She is my girlfriend. این جولیه. او دوست دختر من است. This is Julie. She is my girlfriend. This is Julie. She is my girlfriend. She is a doctor. She is a doctor. She یعنی اوی خانم is است a doctor یک دکتر She is a doctor او یک دکتر است She is a doctor She is a doctor Do you want a cup of tea or coffee? Do you want a cup of tea or coffee? Do you want یعنی آیا شما می a cup of tea یعنی یک فنجان چای or یا coffee قهوه Do you want a cup of tea or coffee? آیا شما یک فنجان چای می خواهید یا قهوه؟ Do you want a cup of tea or coffee? Do you want a cup of tea or coffee? Are you listening to me or not? Are you listening to me or not? Are you listening یعنی آیا تو داری گوش می دهی ساختار سوالی حال استمراری to me یعنی به من or یا not نه Are you listening to me or not? آیا داری به من گوش می دهی یا نه؟ Are you listening to me or not? Are you listening to me or not? Let me do as you like. Let me do as you like. Let یعنی اجازه دادن. Let me یعنی اجازه بده به من do انجام بدم as همانطور که you like تو خوشت میاد like به معنی دوست داشتن و خوش آمدن let me do as you like یعنی بگذار همانطور که دوست داری انجام بدم let me do as you like let me do as you like I am working as a teacher. I'm working as a teacher. I am working یعنی من دارم کار میکنم as به عنوان a teacher یک معلم I'm working as a teacher من به عنوان یک معلم دارم کار میکنم I'm working as a teacher I'm working as a teacher.